Olá! Hoje irei ensinar a como enviar uma atividade aos alunos no EduFlow. Primeiro, entre como instrutor no EduFlow. Em seguida, clique sobre o curso que contém as atividades que você deseja enviar. Em seguida, clique na aba Participantes no canto superior direito. Há três maneiras de enviar o curso a um aluno. Primeiro, você poderá copiar o link e colá-lo em uma rede social. Para isso, clique em Copiar Link. Segundo, você poderá gerar o código do curso. Para isso, clique nessa pequena seta ao lado de Privado e vá em Mostrar instruções. Assim, um código aparecerá. Você poderá, então, selecioná-lo copiá-lo e colá-lo em uma rede social enviando aos alunos que deseja convidar. E terceiro, você poderá enviar um convite via e-mail. Para isso, clique em Convidar participantes, Convidar aluno. E há três maneiras de fazer isso. A primeira é manual, escrevendo o nome e último nome do aluno, seguido do e-mail e clicando em Adicionar mais um para adicionar mais um aluno ou importando uma lista do tipo CVS que contém o nome, último nome do aluno, vírgula, e-mail. Ou ainda copiando e colando manualmente essa lista. É o que farei a título de exemplo. Então, copiamos as informações da lista e colamos dentro dessa caixa. Em seguida, clicamos em adicionar estudantes Feito isso, você verá que aparecerá uma lista com o nome dos estudantes convidados no canto inferior da página, portanto um e-mail foi enviado a eles. É isso, muito obrigada!